Понял, начинайте работать. 032. Выбрасывай своих на крыше. Как понял? 032 принял. На крыше, так на крыше. Меченый. Базу бандитов атаковали военные. Они перекрыли выход на свалку. Но есть старая дорога на юг. Попробуй выбраться по ней, но будь осторожен. Удачи! мы их! Так, убери оружие. Убирай оружие. Вот так и загнешься. Не за хвост собачий. Эй, кто-нибудь! вернулся? Ну, удачной охоты, сталкер. Thank you. Come on. вернулся? Неплохо. Хороший товар. Вот так бы всегда. Ну, удачной охоты, сталкер. Так, убери оружие. Нет, оружие убрал. Все-таки обалденно. Эй, меченый, ну, ходи сюда. но... Есть тема для разговора. Оружие убрал. Оружие убрал. Сначала оружие убери, тогда и разговор. Ну, короче, заткнулся сразу. А из пустого голос нечеловеческий. Зачем среди ночи шумишь? Солдат с перепугу штаны напустил, но ну, отвечает. И, извините, я тут это... заблудился как бы. Вот кричу. Думаю, может, товарищи услышат. А тот в кустах тащится. Э, товарищи не услышат. А вот я услышал. Только тебе от этого какая польза? Ужин ты мой. ничего нет? Оружие убрал. Так, убери оружие.